device's arm, and you cannot stop it. Die! Counter-Strike, Condition Zero. Reconhecimento do edifício. 16h37, sede da polícia. Ventspils, Letônia. Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Ah, yes, you're finally here. The briefing room is in the back. Good luck, sir. They've been waiting a while, sir. Bloody copy machine. Please step inside, sir. Okay, lads. We're going into a broken arrow situation. A missing nuke. Possibly in the hands of a suspected terrorist group. RAF intel has identified a warehouse where the weapon could possibly be located, but it's dodgy. We'll have to go in to verify the presence of the device. We're going in silent at first, since we have no solid information on this terrorist group, or if the bomb is actually in their hands. So, belt up! If a bomb is located, we will engage enemy forces and capture the weapon. Right, lads? Let's get this show on the road. Essa já é a quarta missão. Se você perdeu as missões anteriores, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. Remember, you must not be detected while infiltrating the building. Use your fiber optic camera to locate guards and help keep yourself out of sight. Hoje vamos continuar com Counter Strike Condition Zero. Hey, you got the light? Nope. You sure? Yep. I so you light the cigarette outside? Wasn't me. Of course it was. I've known you for six years. Look, I am tired of losing my lighter. Go ask somebody else. Hmm. See if I loan you any smokes next time you're out. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito bem. Um tá indo naquela direção e o outro ficou patrulhando. Agora. Opa! Чёртовы крысы! Они продолжают шуметь! Quase deu ruim. Muito bem. Olha ele ali. Ali tem uma escada. Deve ser por aqui. Tem alguém dormindo por aqui. O cara tá de ADAP, inclusive. Vou usar o maçarico aqui. Opa! What was that? Is anyone there? nothing. I must be hearing things again. <laughs> Isso, volta a dormir. Muito bem. Entramos. Uh. Do you think we will get any warning before the plan goes into effect? I want to let my family know so they can get out of here. Of course they will warn us. Uh, I think. What? What do you mean, uh, you think? Well, they should warn us. It would be unethical not to. Unethical? This organization revolves around being unethical. Hmm, you do have a point. Well, I still think they will warn us. I hope you're right. Muito bem, por aqui. Ah! Oh, mas que droga! Muito bem, subi pela escada. It's <laughs> cold. Da, You think they could afford to turn on the heater knowing that we would all be here today? Absolutely. My hands are freezing. I hope nobody tries to get in this place. I don't think I could pull the trigger with these fingers. No problem. We could always throw icicles at an intruder. Ih, <laughs> olha os caras aí. Muito bem, aproveitar a brecha. Seguir por aqui. Opa. Cuidado com as garrafas. Não pode relar nas garrafas. Isso. É isso aí, consegui. Muito bem. Muito bem, esse aqui é o corredor Aqui é o lugar que estávamos antes. I wonder why they requested everyone's presence today. Lots of security to guard the warehouse. What? You don't know about this special shipment that came in? Shipment? What shipment? Seriously, you don't know? No. What are you talking about? Well, if you don't know, I'm not supposed to tell you. Huh? Come on now, you can tell me. Yet, Sounds like you're on a need-to-know basis. And it looks like you don't need to know. Aha! I see. You don't know what it is either. Ha! Uh, shouldn't you be watching the air vents? <laughs> Opa! Alta tensão. apagou a luz. Ah, quem mandou não pagar a conta de luz? Opa! Crossa, is that you? Calma lá. É isso aí. Opa! É Right. We have confirmation of a nuclear weapon inside the warehouse. All teams move into position. Opa! aqui. Opa! Haha! parem. Ih, acabou a munição. Agora tem 15 pistola. Vamos lá. Luke is busy. leader's carried it off. No movement in this Through door. Go. Yes, sir. Good. I'll have this door open in a tick, sir. All right, team. Sound off. Got Headshot. Headshot. moleque! E vamos em frente! lugar tá caindo aos pedaços. Opa, granada. Vamos ver o que tem por aqui. Oh, dual beretas. Muito bem, estamos aqui de volta what some E aí, comandante? Come on. Opa. Está explodindo tudo! Tá rindo, palhaço? Volta aqui, onde você pensa que vai? Moving. Sim, senhor. Yeah. acabou a munição. Opa, eu quero pegar aquela bazuca ali. Ah, o tanque. Um tanque agora. Ah, isso aqui tá gelado. Cuidado, isso aqui está congelante. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já sabe, não esqueça do like, hein? É muito importante. Vida, colete. Haha, peguei a bazuca. Munição também. É agora! isso! Obterá! <laughs> Vou pegar uma só de presente. Muito bem. Por aqui. Essa arma é que tava faltando no Left 4 Dead, né? Toma! Ha! Opa! Ahá! Consegui a Rambo! quem me viu jogando CSGO sabe o que acontece quando me deixam com a Rambo. Voltando aqui, que aqui é tem um segredo. Ah. Acho que é por aqui. Ah, moleque! <laughs> Pronto, agora estou com a munição completa. Ah, agora eu quero ver. Toma! Ah, o primeiro já foi. A precisão dela é horrível, mas ela causa muito dano. Os tiros causam muito dano. Opa! Volta aqui! Toma, facada! <laughs> Ah, derrubei dois da faca! Ты слишком поздно! Volta aqui! Se liga nessa perseguição, mano. <laughs> Opa, rifle de sniper. Maçarico. Vamos. <laughs> Ah, mais munição pra Rambo. Assim que eu gosto. Opa, sniper! Ih, o cara tá de AWP. Toma! Isso aqui deve estar tá infestado de snipers. te ver. Toma! Opa! Melhor pegar a sniper. Toma! Ha! Ha, pra longe é melhor pegar a sniper mesmo. Toma! Opa! Opa! Ha! Bobeou? Dançou. Ahá! Chegaram os reforços! Yeah! Tô vendo que ali tem colete e munição, mas... Vamos em frente. Ah, você está aí! Tem que ficar ligeiro contra os snipers. essa mosca! Ah, calha a boca! Durak! Nossa, assim, errei todos os tiros. Nossa! miserável. Volta aqui. Opa, sniper! Vem! Divida colete. Quando o jogo começa a te dar muito item, se prepara que, que o negócio vai ficar hard. Vamos lá. Die! ¡Calla boca! Why do you resist, infidel? This will bring about a... Fire the hole! Now my flesh! You cannot stop us, Turak! Defuse that nuke! Toma! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Work, ah, nossa! É isso aí! Conseguimos! Desarmamos a bomba! Então é isso, muito obrigado e nos vemos na próxima missão!